Uns ist endlich der Durchbruch gelungen. Weißt du, was das ist? Nee, sag mal. Das sind Kondome. Ach, wirklich? Mhm. Oh, Papa, ich weiß das. Ja, okay. Ja, was machst du sonst so? Ich meine, hast du Hobbys oder Haustiere oder bist du gern bei deiner Familie oder machst du was im Garten? Oder sammelst du was? Oder guckst du Fernsehen? Magst du Filme? Hörst du gern Radio? Oder hast du eine Plattensammlung? Peach, ne? Hallo Pete, schön dich kennenzulernen. Übrigens, Frauen lieben es, wenn man sie ansieht wie ein Stück Rindfleisch. Ähm, <clears throat> Tofu-Schnitzel. Ich bin kurz vor der Kernschmelze. Alter, sucht euch doch zum Vögeln selbstfahrendes Auto oder so. Drei, zwei, eins. Wie lautet dein größter Wunsch? Ich möchte den Mann meines Lebens kennenlernen und behalten. Auftrag erteilt. Sie ist jetzt in allen Netzwerken und wir haben keinerlei Kontrolle mehr. Läuft.